Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Станислав, я представитель компании Trucksoft. Сегодня я хочу вместе с вами рассмотреть принтер чеков ОЦПП 585 и сканер штрих-кодов Netum. Мы с вами рассмотрим, как подключается это оборудование к компьютеру и как взаимодействует с программой Trucksoft. Первым шагом давайте же рассмотрим сканер штрих-кодов, распакуем подключим его к ноутбуку и рассмотрим его технические характеристики. Сканер Netom имеет очень удобную негабаритную упаковку. Помещен он в удобный защищенный пакет. Из комплектации сканер имеет USB кабель для подключения к ноутбуку либо компьютеру, инструкцию для настройки данного сканера. И в данный сканер не входит в комплектацию подставка, так как данный сканер принимает бюджетный вариант. Э, стоимость данного сканера у нас в интернет-магазине вы увидите и в описании этого видео, и по ссылке на видео. Подключается данный сканер очень просто. С одной стороны вы подключаете USB кабель к самому сканеру, с другой стороны вы подключаете к ноутбуку через USB переходник. В моем случае это USB Hub. Вы видите, при подключении он сразу предоставляет нам красный индикатор подключения и нам остается только что-то распечатать и посмотреть, как он сканирует из программы Torxoft. Теперь предлагаю распаковать наш принтер чеков от CPP 585 и посмотреть, что входит в комплектацию, как он подключается к компьютеру, либо в нашем случае к ноутбуку, и рассмотреть также его технические характеристики. Для принтеров чеков тоже коробка довольно-таки не габаритная, удобная. В комплектацию входит инструкция. Входит USB кабель подключения к ноутбуку, питание для подключения принтера в сеть и сам принтер. Принтер имеет очень удобную компактную форму. Он тоже является в сегменте бюджетных вариантов. Ну и скажу так, хорошее соотношение цены и качества печати. Так, теперь предлагаем подключить его к ноутбуку. И насчет технических характеристик скажу, что а, в него помещается чек-лента шириной 57 мм, длина рулона должна быть до 38 а, метров. Открывается он, а он без автообрезчика. А, открывается он очень удобно, здесь есть специальная такая штука. Вы видите его отсек небольшой. А, на передней панели у нас имеется одна кнопка Fit промотки рулона, ну, как в принципе во всех принтерах чеков. На обратной стороне здесь у нас есть э, питание, здесь есть подключение э, к компьютеру и есть э, для подключения денежного ящика разъем. Ну, естественно, питание у нас сзади. Очень удобно устроена форма для того, чтобы можно было подключать а, на вашем рабочем столе все шнуры к нему. И здесь есть два удобных фиксатора резиновых для того, чтобы принтер не а, ездил по столу. Подключается он очень удобно. Блок питания непосредственно подключается данный разъем. Шнур питания подключается к блоку питания и в сеть. При включении загораются индикаторы питания зеленым и а, красный мигает мод, потому что мы не зафиксировали сюда а, расходный материал чек-ленту. Чтобы зафиксировать, мы открываем крышку щелчком. А помещать чек-ленту очень важно а, снизу, чтобы язычок был снизу. Вот. Проводим через направляющий. И вы видите, он сразу немножко проматывает ленту. Далее нам остается подключить с вами к компьютеру. Подключается очень просто. На тыльной стороне Так, все. И остается эм, первый раз, ну, то есть при первом подключении нам остается установить драйвер. Э, драйвер идет в комплекте, и э, если что, наша служба технической поддержки всегда готова вам подключить этот принтер к вашей программе. Вот поэтому приобретайте у нас данный принтер. Ну, стоимость его, скажу, так же, как и сканера, указана в интернет-магазине. Вот. И в описании данного видео. У меня уже драйвер установлен. С вами можем распечатать тестовую страницу так как нет автообрезчика в данном принтере, тут есть металлический рубец и при легком движении руки чек-лента уже открепляется от принтера. И теперь предлагаю что-то распечатать из программы Torxoft и просканировать сканером. Да, для этого я что-то распечатаю из реализации. Я специально взял а, в реализацию побольше позиций, я взял 15 позиций чтобы вы увидели качество печати на длинном промежутке. Печатает он довольно-таки быстро. Качество печати очень хорошее, вы можете это увидеть. Все очень читабельно, я вам так скажу. Все хорошо видно, все прорисовано. А, данный принтер и данный сканер отлично сочетаются для небольших магазинов, вот, где нет огромного потока клиентов. А, они себя уже зарекомендовали очень хорошо при работе у наших клиентов. И предлагаю теперь проверить сканер и в меню возврат просканировать штрих-код по данной реализации. Все это просто тоже делается. Наводим на штрих-код э, наш луч. И мы видим, что без проблем сканер справляется Типа, поставленные задачи. Теперь вам, как продавцу, остается просто вернуть клиенту деньги и произвести возврат товара. В этом заключительном моменте я предлагаю завершить наш обзор, уважаемые коллеги, мы с вами сегодня рассмотрели две позиции. Это сканер Netum проводной и принтер чеков от CPP 585. Если хотите заказать у нас в интернет-магазине, а, вы можете увидеть контакты и в описании данного видеоролика, и у нас на сайте turksoft.ua а в разделе «Контакты». Из преимуществ приобретения данного оборудования у нас – это первичное подключение бесплатно и год гарантии. Обращайтесь, до новых встреч, пока!